Yaani ah ah ya ah, ya ya ya yo Osman be. Mundi ah. ah, ni ni apatema de ta kama. Yaani oh, eh. mo bi sen o. Oh. Ali ni ma da ya ni bi la kele. Suku te bi. Def keme fele kele internet ti sam be sa. Ko sna atoy di. Eh, mm-hmm. eh TikTok yi. Mm-hmm. Aya ta pota aya ta pote bi musomanu de ta potele ja. <laughs> Fele fo una mbutigi no oh. eh, ni fo. Yaani ni ba jaba tomati. Ya dia popare. Orobu sabara basɛ n'i bɛ fɛn o fɛn feere n'i m'a feere internet kan bi bɔ cogo t'i la. situlu yɛrɛ tɛ ka sɛnsɛn. foyi a y'a ta pote a y'a ta pote a y'a ta pote teya suraw bɛ a y'a ta pote awɔ ziw bɛ a ziw bɛ yan dafani a y'a ta pote tamaro bɛ yan suntigɛ tamaro ɲuman sodima mɔgɔw ka e, e, petit poids bɛ yan mm-hmm. a y'a ta pote mm-hmm. bɛlɛwolande a y'a ta pote fɛn bɛɛ bɛ yan a y'a ta pote. Depuis. Allez à ta potée. <laughs> Allez à potée, ça. À ta potée, à ta potée. Allez à ta potée. Ouais, ouais. Allez à ta potée. <laughs> Allez à ta... Allô? Ah, te. Anusogoro awa jala. Awanchi. Numéro 76 76 76 08 achi orang si aci orang kami surat abla kata achi kana. Mungkin ayat tapote, ayat tapote, ayat tapote, ayat tapote, ayat tapote. Warna. Hei, tarik kala. Ayat tapote, nek ayat aku mandi Itu oh Abu Bakar, Abu Bakar, Abu Bakar Jomane. Awa ayat tapote, ayat tap. Iko kote. Teden flau, atene. Oke, okay. ikan liberal belakana. Nyawan soro, nyawan soro ne pa merci e eh, ala. Et eh, ala daikar cinema pe e eh, ala daikar ma pe aya tapote aya tapote aya tapote ne pas merci merci merci Et eh, ala gausu peta e ay allô allô oui jidafani carton de carton nani ok libéré blakana wat yoral mona fait. ok Antle. Antle ne ba. Sama kwa do. Sama. Ko eh weleli kɛra. Awɔ. Ko a ye waati ma. Ko dafani dafani ni teyasura. Awɔ. Ani dima kelen. Awɔ. Awɔ. A ye waati yɔrɔ min kɔnɔ. A ye waati ka ban. Awɔ. Awɔ. D'accord. Problème t'a la. Awɔ nin y'o nin y'o de. Bɛɛ tun bɛ kasi la san dani na. I tɛ a ninnu a furu ka baarakɛla yɛrɛ ne den b'a bolo. Den yan. A bɛɛ tɛ nin. Awɔ awɔ nin y'a dafa nin y'a dafa nin y'a dafa nin. ñagale alla gede ku bara gela kan ñagale tewa a ah, a ah, alla gede ku bara gela kan ah. aya pote aya ta pote oui de ta ma ça c'est bien basi ikija mokafere kafere motanire kukafere nyawule kwa ah da awo nyawule eh awo ete nimekusaya kweli wallahi nimekusaya yaja pale awo adala kono na adaba kono ana bado alani Awo, awo, dako merci anbaraji ama ma aya tapote aya tapote aya tapote aya tapote aya tapote aya tapote aya tapote gue kagak ah, gue lihat sih kagak oh <laughs> halo Ukile, Jono, file kadi pun Suboro. Oh, bɔrɛ oh, boleh cama, eh, feere dɛ o bɛ sɔrɔ janjaba ka butigi la bɔkariba awɔ ni sera otm kɔfɛ dɔrɔn juste awɔ i b'a fɔ ko janjaba ka butigi sungɔlen kɔni na sukoro caman bɛ yen nɔ de ubiyɛn sodima min b'i bolo fɔ kɛ min b'i bolo fɔ a ye ko sukaro bɔrɛ e caman an b'o fɛ yan ayi n y'a tɛ a y'a tapote a y'a tapote a y'a tapote a y'a partage a y'a partage a y'a partage ɔhɔ allo oui ne ka numéro ne yɛrɛ ni ala ka nin ci John. la dɛ ala ka nin ci dɛ jɔn Basa joun nou? Komin ser la, kou katsa. A, a, a, abla, abla. Ndi kabla, ebi feri, ebi kamon yon le gade la. Dye? A, kou katsa mouta la. E? Ndi katia, basa. Alo? O, maksima mese epege. Mta inboksi la. <laughs> Mwen anta le de. Tsa, tsa. Tsa, tsa. Tsa, tsa. ni sunkalo lo o kumana an b'a kɛ cogo di han a bɛɛ tɛ ka jɔ ah merci merci e n'a ma nin kɛ de ma balo an ka butigi bɛ yɔrɔ min na ayi butiki t'an bolo dɛ ka yoro de tam ga fere di na o jono. diya ah ok. Ozi. Basa ni maswali mi haramu. Barni gani? Ala khala ndo. Ayara ni lwa. Ah ka chide. Akabe ngale busuya. Eh ka gambi. Wallahi. Rumu go bela. Mhm. Andem soni me perega ay ale ti anobio. Awona sa utakana inshallah. Wale ka gambi. Ni baro ni baro kun bɛ fɛ fitinin de ka d'olu ye ko kan denmisɛnnin bɛ feere kɛ fɛn fɛn kɛ